Дақ келтірме қазақ деген есімге менің айтқан сөздерімді ұғынсаң, қайда қалдың қарақтай қаптағанда жұмылсаң, орныңнан тұр көзіңді аш сәлде болса ұғынсаң, елдігіңнен ерлігіңе сын болар қазақ тіземі көз жығылсаң, халқым мынау көзім көрмей барады, сатқын билік бұқараны тонады, тәуелсіздік мына қазақ елімді коррупция деген әдет басып барады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 Жоқ! Жол! Жоқ! Жол! Жоқ! Thank you. Thank you.